Assalamualaikum Bersama saya di channel Youtube Dania Angelina terima kasih telah menonton channel saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasinya ya. Dah, assalamualaikum.